ja start rõõmupallidele! pandakese, pandakese, pandakese, ruttu, ruttu. kuulge, mis nali? pandad, mitte pandakese. isad lastega, nii haruldane juhtub, kui see üldse olla saab. isad lastega. pandakesed on natuke suuremad vist kui rõõmupallid, mul on selline tunne, et see järgmine vanuserühm vist. Nonii, äge, sellist pilti näen iga päev, et isad lähevad lastega viis, neli, kolm, kaks üks, start! optimistid, optimistid, optimistid, Toila, Toila! Toila valla kõige suurem optimist Joss, kõige suurem spordispetsialist Pets ja kõige kaunim sportlane, kes parasjagu võtta oli. ma ei tea, kuidas see nimi on? Sigrid, väga hästi sobib. meile sobib viis, neli, kolm, kaks üks ja lööks! vaimne eliit, Tartu Ülikooli Narva kolledž. siis me jätame täpselt nad niimoodi sinna vahele, ah oh, jaa, jaa, jaa. üks väike asi veel kõikidele ülejäänutele, ma üles teistele meenutan, et seal üleval vasakus nurgas on tühi laht ja sinna kirjutage ikka oma võistkonna nimi ka. seda saame pärast teada siis, eks ju uh,. jaa, põlevkivirotid, põlevkivirotid, ruttu. Te olete järgmised, aga mitte nüüd kohe, vaid